Markþjálfun er mjög áhugavert nám þar sem maður lærir í raun nýja nálgun varðandi samskipti og samtöl við fólk. Eh, Kennararnir eru mjög lifandi og, og skapa mjög gott andrónsloft þar sem fólk lærir nýjar aðferðir í samskiptum og lærir að, ekki bara að hlusta heldur líka að spurja á ákveðin hátt. Eh, þetta nám er mjög gott fyrir fólk sem er í miklum samskiptum við aðra eða er að leiða teymi og vill ná auknum árangri í því sem ég er að gera